Incorporàvem una sèrie de, de clàusules vinculades a la pobresa energètica, en, en, fons, en la corresponsabilitat i en la voluntat doncs, de, de reduir-la i, per tant, molt en el marc de la llei 24-2015 i d'acord també amb el, tot el treball institucional que hem vingut desenvolupant amb la Generalitat, amb totes les diputacions i els ajuntaments doncs, de combatre la pobresa energètica. Que les grans companyies eh, no s'han presentat en aquest concurs, però també podem celebrar doncs, que hem tingut empreses doncs, que han mostrat aquesta sensibilitat i que, per tant, en tots els lots doncs, l'Ajuntament avui en dia té empreses doncs, que hi han concursat passat i que per tant podrem donar una resposta efectiva doncs, a tots els serveis que avui en dia presta la ciutat.